Так, друзья, всем привет! Пока дело в корм, э, на откорм, гровер, свиноматкам, старт. Думаю, почему бы вам не розказати. А, і, не- і надробили пшениці вже з нової партії. Вон мішки навозили з того вагона, де у нас там 10 тонн. Перший рядок сюди навозили і вже почали його використовувати. <clears throat> Но дело не в этом. Е, Рішив я вам розказати, з чого построїть сарай на даний момент, тобто в цьому году, з чого саме вигодно, саме недорого і саме дешево. Тобто всі ми розуміємо, що в цьому году метал дуже дорогий, профліс дорогий, утеплення дороге, ну все дороге, кирпич дорогий, газоблок дорогий, шлакоблок дорогий, цемент, щебенка, пісок. Тобто ці всі розходники вони дуже-дуже дорогі. Ну не кожному по карману. А сарай ну багато людей думає строїть, тому що весна підходить, хтось думає сарайку построїть, там якийсь, допустим, 6х3, ну і і так далі. Поэтому, думаю, розкажу своїм підписчикам, хто зображає, той пойме мене, хто не зображає, подивись відео і теж зобразиш. В першу чергу, якщо ви плануєте строїти, не треба нікого нанімати строїти. Самі кумекайте і самі робіть. Не треба нанімати на строїтельство сарая, е, ангара і так далі людей. Самі, ви можете самі, просто ви не хочете або боїтесь. Не бійтеся, делайте самі. Ви одразу уберете 50% розходів, если зробите самі. От мій сарай здоровий. Е, я вже казав, він вийшов мені 200 тисяч на то время по затратам по всім стройматеріалам 200 тисяч гривень. Це було в 2020 году, я закупився на нього. А звісно, зараз він стоїть ого. Мені он до сих пор на відео пишуть про сарай, що скільки мільйонів ти вложив і так далі. 200 тисяч гривень. Ну робив я сам. А якщо б я когось нанімав, то б, мабуть, робота потягнула 1300. І того б вийшло півмільйона гривень. Це на рублі півтора мільйона е, рублей. Тобто, отак. Ви можете самі, просто ви ну, не хочете або боїтесь, або ленитесь. Якщо думаєте самі щось построїти недорого по своїм деньгам, слухай внимательно і і вникай. І також покажу сараї по ефективності. Тому що холодний сарай це дармове кормлення свиней. Ви їх зараз кормите, от у нас сьогодні ночі мінус 15. Ви їх кормите, а вони їдять і тільки енергію споживають на свій обогрів і так далі. А бігати з буржуйками, топить, ну це ж не виход. Я вчора, я вам зараз покажу, ми вчора цілий день топили, утром зайшов сарай холодно. Сарай маленький, уютний, без щелі, теплий, швакоболка, ну немає того, що треба. Значить дивимося внимательно. З чого саме проще построїти сарай? Починаємо що без е, фундаментів. От дивіться, перше, бурим е, землю ручним буром. Бур можна купити в стройматеріалах, вчора дивився 200 там з копійками, ну якщо 150 гривень. На в діаметр на 150-180. Буримо самі вручну. Розмітили по периметру, який вам треба, 6 на 3 або 10 на 3 і так далі или там, ну в кого які розміри. Бурим спочатку маленькі дирочки по 70-80 по 80 сантиметрів ручним буром, розмітили вірьовкою. Тут ума багато не треба. <coughs> Потім понаварював таких ось пластинок із пару арматурками. Це в мене стара була з мого сарая. У мене такі стойки металічні, 80 на 80. Ну у вас трошки не така пластина, у вас все таке. тільки тут ще дві пластини е, на розстоянні друг від друга 10 см. От, вони виглядять отак. От, к примеру, закладна деталь. От, закладна деталь, пару арматурин. І отак ви робите сантиметрів по 20, по 30, дві шини 70 мм шириною, дві пластини. А тут у вас 10 см виходить між шинами. все, опускали це все в землю, ну, понятно, що по уровню. Опустили тут дві пластини. Зачем ці дві пластини? Ось, допустимо, якось у мене тут стойка, тікай Аська, стойка 100 на 100 мм. Іде, у вас так з землі буде торчати ось дві пластини. Одна і ось друга пластина. Ви вставили між цих пластин стойку, брус 100 на 100 і закрутили з боку саморезами. Саморезами, болтами, хто хоче, насквозь просверлив, різьбою скрутив, хто як. І поставили ви на кожні 2 метри брус е, ну, на 2 метра, на метр 50, хто як желає. Брус 10 на 10 сантиметрів, висотою 2 метра, к примеру. Тут більше. Поставили брусья, трошки перервався, поставили брусья 100 на 100, 10 на 10. Висотой 2 метра. Ну, понятно, одна сторона, если у вас ровна крыша, одна сторона 2 метра. Если сарай метра 3 шириной, то там 2,30. Ну, щоб односкатна криша була. Поставили їх отак на расстоянии 2 е, метра. Потім все, стоять. Шальовку тоже берете, обрізну 10 е, сантиметров ширина, 30 толщина. Ну, то есть тоже 100 миллиметров. Потом с внутренней части ставите плоский шифер, отак. Ділите кожен стовп і ще на следующий шифер. То есть, отак, щоб було к чему крутить тут и ту сторону. Закрутили плоский шифер. Плоский шифер крутить, просверлили сверлышком. І потім е, прикручуєте. Перед тим, як прикрутити і взагалі його ставити, змачуєте водою чуть-чуть там з полівалки, з бризгалки. Він постояв 5 хвилин і потім крутите його, щоб він мав свойство крутитися, а не лопатися. І перед тим вкладуєте просто пінопласт. Ось так у вас вийде. От от у мене, грубо говоря, ваша стінка. От ваші стойки. От С внутренней стороны плоский шифер и пенопласт 10 мм. С наружной части можете использовать так же само шифер. Или же з наружної частини просто так рейки йде і забити в інтернеті бушний тент, банер, тент із фур, беушні тенти. Їх дуже багато різних. І натягуйте снаружи просто тент ідеально буде, він не боїться ні сонця, ні жари, ні мороза. Ілі же так само, ілі же шукайте метал, профліс, не кондицію. Там різні оттенки, різні цвіта. Ну яка різниця, на наружну сторону все пойде. У мене самий сарай, профліс, е, самий снаружи. <clears throat> І все, от у вас внутрішня сторона вийшла так. Е, шальовку, к чему я кажу, беріть 100 е, на 30 Тому що койде, ну, допустим, якщо у вас ширина буде між стойками 2 метра, то по центру киньте пару шальовок просто тут на металічні уголки для усилення, щоб шифер прикрутити в цю шальовину. Тут і тут, к примеру. Ну там уже, я думаю, ви поняли прошу. Ось вам готові стіни. Це саме буде дешево із плоского шифера. Ви уходите від фундамента, ви уходите від оштукатурювання внутрі і так далі. Шифер е, покрасили водоемульсіонкою, моючийся внутрі, де будуть уже у вас непосередньо поросята і і мийте, біліть там хто що хоче. Все, поставили стойки, обшили отак шифером внутрішню частину. Понятно, що забетонірували там внутрі, як вам треба, там поли з бетоном забетонували. Верхню частину так само. Е, можете пустити, ну у мене щоб було нікуди дівати брусся 100 на 100. А так можете обичний використовувати стропільний брус 50 на 100, поставити стропіла, так само покидати. І так само можете зробити з нижньої частини, зсередини. Так само плоский шифер і пінопласт. Или же ОСБ і там мінеральну вату. Тобто, хто що витягне по деньгам. Ну, потолок треба утепляти однозначно. Стіни утеплять однозначно. Тоді буде ефект ефект в откормі. І Не треба планувати топити буржуйку, щоб було їм тепло і так далі. Тобто Зарані це все предусматрюється. Можна розтопити, ну там кой-коли, щоб прогнати, просушити, я там знаю що. Ну а так топити не треба. Якщо ви зробите такий сарай, Топити не треба. Зараз саме, я вже посчитав усі сараї, саме проще це построїти отак. <clears throat> Кришу не треба покупати профліст. Кришу забиваєте в інтернеті. Купіть банер БУ, купіть тент БУ і так далі. тому подобне. Там здорові огромні куски є. 10 на 8, 10 на 12 і так далі. І на свій сарай, якщо у вас сарай, ну, к примеру, як у мене отой білий, 6 на 3 з газоблока. І, приміру, такий сарай 6 на 3 е, шукаєте банер, тент. І натягуєте кришу, як обичний, як обичну пленку. Ось, натягнули тент. От у мене тут тент. Бачите, два роки вже дві зими ну, не нарадуються. Тут а буває протікає, де оцей китайський самий дешевий профліст. У щелі, там, на нахльостах. Ну тут навіс, тут не страшно. Тут взагалі проблем нікого нема. І він буде служити у вас 50 років там, чи 100. Так само можете зробити з такого тента, банера, наружну стінку і все. Тобто ви самі розумієте, що по затратам ви на сарай купите 2 куба е, э, ліса, пінопласт і шифер плоский. Плоский шифер, по-моєму, 200 з чим-то гривень, один листок у нас, я брав в прошлом году. І все. Внутрі вам нічого не треба. Ви тільки забетонували все. І Де в мене плоский шифер на стінах, отлично все показує, нічого не ламає, і там здорові кабасики, нічого не тріскається, не йде нічого, отлично. Просто що шальовка, я так рекомендую. Хоча б якщо у вас прольот 2 метри, дві шальовини поставте наруб, і щоб шифер було к чому притягнути, щоб ну, плотний бутерброд такий був. У вас той самий сендвіч вийде, тільки е, домашній сендвіч панель. І все. Сарай із газоблока. Він неефективний. Я б не сказав, що він там теплий. Він не теплий. Він, е, ну, саме зараз, у е, мене просто є з чим сравнювати. Є сарай из газоблока, есть сарай из шлакоблока, есть сарай красный кирпич, ракушка і є сарай сендвіч. Ось як оцей. От, Хто не знає, дивиться, залетів перший раз на канал, думав, що він розказує. Оцей сарай у мене з сендвіча. Зайди Вік, покажи. Отут, а оце ось 10, ну, у мене стінка 12 см То есть 10 см пенопласт и два утеплителя по 10 мм с отражателем и два профлиста. Все собрано, ось дивіться, перший коридор це в мене котельня в сараї. Ну, Котельня, якби, если так і держати, як я держу, воно і не треба. У мене в сараї всегда плюсова. Сьогодні мінус 15 ночью і в сараї отлично. Так само, ось навіть який, на який кабінетик у мене теж є, теж все так построєно. Если сделать, допустим. Сарай із десятки газоблока буде холодний. У мене з десятка газоблок тільки перегородка. тут де кабінет і сарай. Ну, а тут, понятно, що ось такий самий сарай, тільки у вас буде плоский шифер. У вас буде так, дивіться. Ось як у мене, допустимо, е, отут покажи. Ось як отут, он внутрі плоский шифер. Все, отлично ну в мене везде метал, у вас буде плоский шифер. То тобто, есть отлично у вас буде. Це саме дешево на сьогоднішнє время, в этом 2000, як казав Кличко, 2222 году саме дешево буде построїти по ну отак, по моїй технології. От дивіться, показую. Тут а я не топлю, у мене тут Ташкент 18, 19, 20. Тут постійно жара в этом сараї. А в этом сараї В этом сарае из шлакоблока. Цей тоже теплый сарай, но тут ракушка и красный кирпич. Тут мы делаем щелеви. Будем, вернее, делать, ще не делаем. От, друзі, в цьому сараї вчора цілий-цілий день е, топили. І на ніч накидав. Тут такая жарища була Ташкент. Ночью мороз. Утром прийшов, все, тут дубаль. Дубаль і и холодрыга в этом сараї. І опять з утра начал топить. Так у нас цей сарай швакоблока, ніде не щелки, все поштукатурено, все зроблено. Потолок теплий, на потолку агроткань і 10 сантиметрів опилок. То тобто есть потолок теплий, стіни без щелей, вікно бите, двері теж кладемо тряпку на низ, щоб не щелі, не до нічого. В сараї утром прийшов холодрига. І вже почав сразу розтаплювати. Так тут а що тут з того сараю? піндюрка? А большой сарай зайшов, три витяжки відкриті, 65 на 65. Три витяжки відкриті, в сараї теплота, Ташкент. Зайшов лафа в сараї тому що сарай теплий. А цей сарай шлакоблока дуже холодний. Хто робить шлакоблока, утепляйте сарай. Утепляйте сарай снаружи, там, пінопластом чи чим. От таке сравнення, тому що з усіх сараїв цей самий хуже. Потім на другому місці з газоблока, такий він середняк. А самий ефективний і теплий мій перший сарай. Є всі ролики на каналі, дивіться там про сарай, плейліст, як він строївся і що. Также, друзья, жінка хоче в мене забрати дві клітки. Оцю і ось оцю. Каже, ми тут постійно топимо. Клітки ці свободні завжди. Я якщо займаю, то оцю і ці дві. А ці дві свободних. І вона хоче завести бролерів і індюків. Да? Бролерів і індюків. Каже, давай мені корм, я буду держати бройлерів і індюків вирощувати, пробувати. Ну я не знаю, що що ви скажете, що їй відвітить. Давати їй ці дві клітки в її розположення чи не давати. Загорілося з цими бройлерами, індюками. Я кажу, нам своїх хватить, м'яса ж є. Свинина. Вона каже, бролери і індюки треба. Ну, коротше, отаке. Так що, друзі, думайте, вважайте. Ну я вам кажу, я вже все прикинув в цьому году, саме проще, так як я вам показав. Хто поняв, хто понімав строїтельці, той розбереться швидко і почне строїти сарай. Хто не поняв, подумай, прикинь, посчитай і строй сам, нікого не нанімай. Його нічого все робить. Воно кажеться, що таке усложнене, на самом деле воно проще пареної репи.